fel astăzi vom face ce să mă, așa e? Hai, ridică-te. Ah. Hai. Eu te mă... bă băieți, aici să se cuvre măta. Acum ia bombă la urmă, de la Și să nu vă dați mai în față pentru că da. Mă, că da. De fapt, eu o să filmez. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Uh, cam asta a fost tot uh, pentru astăzi. trebuie să fie două, două persoane care să vă dea și un lucru, uh, alt lucru, cam asta. Боже, знам че тя за мен. Да, бе, ну, да, бе, бе. Ще дам да. Да, бе, ну. Ще дам да. Да, ну. Ще дам да. Bine, aici sunt încheie, hai,